dowladda guud ee ururada bulshada rayidka ee somalilan ee soo ayaa munaasabad ku qabatay magaalada hargeysa waxaa lagu soo gunaanada mashruuca biis oo sideed iyo tobankii biloodii lasoo dhaafay waday daladan soosaf mashruucan uu maalgeliyeen midooda yurub ayay daladan soosaf fulintiisa lahayd iyadoo taageero farsamo ka helaysa macadka doorashooyinka iyo taabagelinta dimuqraadiyadda ee afrika magaciisa loo soo gaabiyo e i s a munaasabadani waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin socday xisbida siyaasadda qaranka wasaaradda arrimaha gudaha ururda bulshada rayidka madax dhaqameed haween iyo dhalinyaro ugu horeyna waxaa madashani ka hadlay gudoomiyaha daladan soosaf anwar cabdiraxmaan warsame isagoo ugu horeyn halkaasi faahfaahin ka bixiyay mashruuca biis waa la gaadhay mashruucan objectivekiisii ama ujeedadiisii laga lahaa sababtoo ah maadaama sida ku qoran raboorkan iga dambeeya mashruuc uu ahaa peace project oo ah mashruuc si nabdoon in lagu qabsooto doorashadii dee doorashadii si nabdoon bay noogu qabsoontay mashruucani wuxuu si toosa ah shaqaabo uru siiyey in ka badan kun qof oo reer somalilan dhalinyaro reer somalilan tababaro kor loogu qaadayay xirfadaha dadkii stakeholderka ka ahaa muxuu ahaa electionkii aynu kasoo gudubnay hadday noqoto in ka badan sagaal boqol oo goobjooge ama goobjoogayaashii maxalligahaa ee aanu geynay goobaha tababaro ayaa la siiyey muraaqibiintii xisbiyada ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ama xidhiir dhowlu lahaa hay-adaha dawliga iyo xisbiyada waanu kala shaqaynaynay xoojinta iyo ilaalinta nabadda eegeysta kalena iyaguna waxaa madashani ka hadlay muslimiinta ka socda xisbiyada siyaasadda qaranka wasaaradda arrimaha gudaha madax dhaqameed ururada bulshada rayidka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa doorashadii dhaweyd ee isku sidkaneyd ee baarlamaanka iyo goliyaasha deegaanka wax fiican ka soo qabatay ka wasaarad ahaan haddaan wasaaradda arrimaha gudaha oo line minister ay nala tahay si fiican baanu u wada shaqaynay soosaf waxay ku hogaaminaysaa dalka ay kaga qayb gashaan nabadaynta iyo dhexdhexaadka qolo walba sideed ay ula socoto koley markii doorashooyinkii ay dhacayeen isku suntanaa waan la shaqaynaynay weliba khaasaran waan la shaqaynayey annagu xisbi ahaan waxaanu qiraynaa inay rool muhiima ku lahaayeen dhexdhexaadnimo ah ayaanu qiraynaa doorashadaa dhammaatay aada baan ugu hambalaynaynaa si qiimo leh oo xilkasnimo leh oo waayaragnimo leh oo daljacayl leh oo muwaadinimo leh bay hawshaa usoo wadeen wax badanna way ka tareen aada iyo aada bay u mahadsan yihiin inay dhammaanba itaalkoodii eh, hadday yihiin shaqaalaha hadday yihiin intii eh, soo gaadhee fanahayd aanay waxba iyagu ka hadran runtii annagoo kaashanayna ah, civil society-ga ururada rayidka ah waxaanu ku faraxsannahay soonyahaan in doorashadii dhaweyda ay ahayd doorasho runtii qiimo badnayd si wanaagsan u dhacday ujeedadii koowaad iyo rajadii koowaad aanu ka qabnayna inay ahayd in dhalinyaro badan ay soo baxdo dalada sonsaf sooradii shaqo wanaagsan qabatay dadaal badanna ku bixiyay intii doorashada ka horeysay iyo intii lagu guda jiray iyo intii ka dambeysayba iyagana runtii waan ku ammaanaya dadaalka ay muujiyeen gunaanadkiina waxaa kulankaasi soo afmeeray agaasimaha fulinta ee dalada soosaf marwe ayaan xuseen mashruucani indicatoskii lagu talagalay oo dhan wuu gaadhay kuwii uuna gaadhina post electionkii waxaan isku daynay inaanu sidii caqabadihii naga hor yimi sidii looga hortagi ujeedada iyadii recommendationka iyagii iyo isbedelkii siyaasadeed eenu ka qornay waxna buugaad insha allah ka akhriyi kartaan website-kana ku jiraa maxay haday maantana halkaas u yaalla asagoo qoraala asagoo soomaaliyana waanu qornay asagoo ingiriisana waanu qornay waa maxamed raan warbaahinta badda cas magaalada hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga iidahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed